trabajamos en favor de un tratado internacional que pueda poner las bases eh, de un modelo de innovación abierto, donde eh, el acceso sea realmente una prioridad, una prioridad donde el, costo y el precio no sean necesariamente correlacionados. Otras fuentes de financiación, hay que pensar más allá que las fuentes tradicionales. Eh, para financiar y para que esto sea un modelo virtuoso y que todos podamos ganar.